said ibn samondan rivoyat qilinadiki abu hurayrani yosh bolalar va espaslar ishboshi bo'lib qolishdan panoh so'raganini eshitdim deydi qarang Sami'tu eshitdim deyapti abu hurayradan nimani eshitganligini aytayaptiki, yosh bolalar va espaslar ishboshi bo'lib qolishdan panoh so'raganini eshitdim said ibn samon aytadiki menga ibn hasan Juhani xabar berdi u abu hurayraga buni belgisi nima deganlarida mana shunday degan ekanlar qarang qarindoshlik aloqasi uzilishi, ig'vogarga itoat qilinishi va murshidga osiylik qilinishi deb aytgan ekanlar qarang. Espaslarni ishboshi bo'lishi jamiyat uchun yaxshi emasligi, qarindoshlik aloqalarini uzilishi jamiyat uchun yomonlik alomati ekanligi. Qarang, qarindoshlik aloqasi nafaqat o'ziga, balki jamiyatga ham ta'siri bor dedi. Ivogarga itoat etilishi jamiyat uchun yomonlik alomati ekani murshid yaxshilikka boshlovchi osiylik jamiyat uchun yomonlik alomati ekanligiga qarang boshliqqa osiylik qilsa bu ham jamiyatga ta'siri bor deb qarang